yazi into eyenzakala lana eh i think last week thursday kuye kwa kuye kwarejwa abosisa belungu kade beshuta ividiyo lapha eCrookerstrop eWest Village la engihlala khona i think is 400 meters away kwala engihlala khona endle wasendlini la engihlala khona so te baberejiwe labantu babanje inkunzi bathathelwa yonke into amafoni amakhamera barejwa bakhonyulwa amaphenti wathiya amaphenti so into yakhona nje yaba njalo into yaripotwayo after that nge-friday kwaqala i-operation so mayiqala i-operation nathi sinje besijabulile ngoba lawa abantu abayenza lobu bugebengu onjalo ngabesuthu baselesuthu so uma kusebenzane njalo lathi sayijabulela into yakhona kuyi-friday kade hhayi sijabulela into esingakaze sayibona ukuthi iza kanjani le operation so baya bayenza i-operation kuthe ngabo ma-three bagibela kwenye indawo la kugcwala khona bazamazama iy'ntaba indawo yakhona abantu babaleka badubula omunye ubhuti wasekhaya othiwa ngujoe ohlala khona lapha e-west village waya watshona so wadubula futhi lo munye umfana naye ngizobethi ngumshona udiscaveke izolo ukuthi kukhona omunye umfana odubhulekileyo wadutshulwa lo joe watshona ngabantu abasemoshari bonke laba so after that kuthe uma sekwenzakale njalo hayi yakhontinywa le operation baba yabo uh ah, baqala ukungena ezindlini ngoba banezikopokopho eziyi-four ama-helicopter bahamba nezikopokopho eziyi-four ziningi lama ama-private ke too much maningi kakhulu amaphoyisa maningi kakhulu bangenela abantu sebeqala ukungangenela abantu ezindlini angazi ukuthi i-information bayithathaphi ukuthi lapha kuhlala abantu bangaphandle kanjani kodwa ngani kukhona ukuthengisana kule ndawo ukuthi la kuhlala abantu bangaphandle kakhulu kulabantu bangaphandle abahlala lana so bayangena babopha abantu abaningi kasebebopha abantu abaningi kakhulu so hayi inzima baba indaba yala e-krugersdorp ngoba into ebuhlungu ungayibheka namhlanje idlulele endaweni abathi kuse-soul city usiyekahiso lena yabo but if ungayibheka kahle seyithene yaba yizonophobia manje into leyo uyabona ngoba sokulwisana aba sokulwiswa abantu bonke abangaphandle ama-foreigners akusaliswa nalabantu abayenza ubugebengu sokuyethiwa ama-foreigners bayenza ubugebengu kati akusibo bonke ndoda abantu abangama-foreigners abayenza ubugebengu so angazi ukuthi into esizoyithini so sasilinde lona lakusasa sibona ukuthi kusasa kuzovuka kunjani Hhayi ah, ngoba akusaphephanga lana uma ubona nje isikopokopho sidlula uhleli phandle sekumele ungene endlini ngoba you never know ukuthi kuyoyenzakalani ekugcineni uma bekubheka bedlula. And laba besikopokopho uma ubaleka bangakuthola esigangeni ubaleke bayakudubula abadlali. Yabo bayadubula ungabuka nje le vidiyo le eyenzakale eyabantu laba abakhunyuliweyo leyo engikuthumele yona le iyenzakale e-Soul City endaweni abathi kuse-Soul City, maybe zithi kilometers away from eKruger Stop etown yabo so eish ibuhlungu bafo lami engizwisa ubuhlungu le video lena akukho ungabheki ngathanda ukubheka kula akusasengabeSuthu laba abantu ababanje lapho laba bantu abanje lapho sokungabe seZimbabwe laba seMozambique yibo abantu asebehlukunyezwa kabuhlungu kanje abeSuthu babalekile abaningi noma bebanjiwe laba abanjiweyo but abaningi sebe-escapile babalekile never know ukuthi babalekele kuyiphi indawo babuyelile eSuthu ngoba kuseduzane leSuthu so we never know yabo vele ngabantu abahlala esigangeni so asisakwazi ukuthi siyaphila njani ikusasa lethu likuphi yebo silapha e-south africa abaningi ngokungekho emthethweni but the way sokwenza isihluku asebesiyenza asisekho right indoda asisekho right nje kubuhlungu khona Yabona ngoba kunje abantu abafayo ngabafowethu abantu abazisebenzelayo noma besenza ama-legal mining abangalabu bugebengu, abangayenzi ubugebengu, abangabulali muntu, abangarobhi muntu. Just nje abantu abazisebenzelayo ordinary nje bezithathela imali yabo nje bezenzela imali zabo nje but yibo asebejika bebulawa sekuthiwa yizigebengu ababulala abantu. Ngoba ungabheka awukuthanda ukubheka ah, abantu abaningi sebe bonke aba-charge-wayo laba abotshiweyo nge-Friday ba-charge-wa ba-suspect-wa nge-rape uyabona ba-suspect-wa ukuthi i-rape kade hhayi abantu abayenze i-rape ngabesuthu akusiyo abantu bangasezimbabwe akusiyo abantu basemozambique but nawo izinto sezijikele abantu basemozambique labantu basezimbabwe abesuthu akekho usababona babalekile